армысыздар қадірлі көрермен тікелей эфирде сырласайық эфирдің бүгінгі тізгіншісі мен арайлым жолдасбай бүгін бізде өте маңызды тақырып артық салмақтан қалай арыламын дегенді талқылайтын боламыз студиямыздың қонақтары қашан көрсек жап жас сұлу қалпынан таймайтын әнші шахизада және өзімен бірге 500 қызды арықтауға жетелеп жүрген нутрициолог нұрсұлу жұмабек қызы қош келдіңіздер сәлеметсіздер <laughs> шахизада ханым енді жаңа студия басында айттық қой әңгімеміздің қашан көрсек осылай жас қалпыңызда жүресіз иә жалпы ә, артық салмақ адамға жас қосады деген рас сияқты мүмкін сіздің жаңағы жас көрінуіңіздің де сыры осы жаңағы өзіңіздің дене пішіміңізді үнемі бір қалыпта ұстаудың ә, себебінен шығар деп ойлаймыз бірақ арықтаудың түрлі жолы бар бірақ бәрінің бір шарты ауызды тыю ғой негізінде иә <laughs> бәрінің бір шарты айналып келгенде yeah. Иә. сондықтан да сіз жалпы қалай тамақты нормамен жейсіз бе бізге солдан бастап айтып берсеңіз негізгі мен байқаған қазір кезеңде мен енді мынау өзімнің брендімді ашып өзі жұмыс жасап жатырмын ғой иә толық әйелдерді арық киімдер тігу толық әйелдерге оны қалай тігу мысалға енді неше түрлі киімге байланысты ол толық әйел ол мысалға толықпын деп толық киім іздей бастайды да иә. дұрыс қой енді өзінің үлкен размерін бірақ енді сол кісілермен жұмыс істейтін дизайнерлар бар да иә. мәселен ал енді мен көп кездесіп жатыр менде мысалға менің өзімнің парақшама жазатындар елу елу екі елу төрт елу алты алпысыншы размерге дейін киім бар ма дейді да yeah, иә, мен деген ойланып қаламын да кәдімгідей mm -hmm. сосын енді өзіміздің де енді жасымыз елу бестен асты мысалға mm -hmm. мен неше жыл отыз бес жыл сахнада жүріп mm -hmm. мен ә, сұлулықты сақтап қалудың жолдарын өмір бақи іздеп келе жатқан адаммын керемет иә. бізбен бүгін бөлісесіз өмір бақи шын айтамын өмір бақи осы тек қана енді жай бет, бет аузың былай енді пішімге емес мына сыртқы пішімдерді адамның ішінде бірінші миында мәселен ә, адам өзіне ә, алдына өмірінде ә, мақсат қойса не үшін арықтау керек ол не үшін өзі үшін ба мүмкін или біреу үшін ба иә. мысалғы да бұл жерде мен ойлаймын ә, бірінші адам өзін жақсы көріп денсаулығын ойлау керек бірінші денсаулық иә толықтық деген толықтық деген көп ауруларды шақырады мен соны білем ол жүрек ауруы қан тамырларының дұрыс болмауы көп қой неше түрлі ауру сахар дейді жаңағы қант аурулары сол бірінші адам өзін өзін бірінші психология жағынан тәрбиелеу керек біреуден көрмеу керек иә. тамақтан көрмеу керек тамақты ішу керек неге ішпеу керек иә, бірақ қалай ішу иә. керек соны білу керек сосын тамақ ішпей қою ол дұрыс емес өйткені асқазан Э, бауыр болсын өт болсын әр адамның ішінде бүкіл органдар мысалы yeah, барлық иә, иә жұмыс істейді ғой иә. өзінің жұмысын істеу керек сол үшін асқазанға тамақ бару керек тамақ барғаннан кейін ол ары қарай тарату керек деген сияқты ол адам иммунитеті көтерілу керек сол ғой енді сондықтан ә, мен айтар едім ә, тамақты дұрыстап тамақтану біріншіден сосын енді ойлап адам өзіне ә, былай ойлау керек мен неге семіруім керек неге семіріп бара жатырмын деген сұраққа жауап өз іздеп табу керек себебін іздеу керек соны. егер соның себебін тапса ол семірмейді өзінің кәдімгі алланың берген салмағы алланың берген бой Бәрімізде кішкентай кезімізде мысалға туылғанда періште болып кішкентай болып кішкентай болып туылдық қой кейін өсе келе дәу болып кетеді мысалы адамда дұрыс па бойы да өседі былай да өседі барлық жағынан өсіп кетеді иә. бізде көп мен енді жаным ашиды көп әйелдерге өзін өзін тастап жібереді да қарамайды ақша бар жолдасы ақша әкеліп жатыр жағдайы бар тамақ қырғын қонаққа көп барады арасында неше түрлі кетеді ішімдіктер де кетеді мысалға дұрыс қой көп енді алла кешірсін сондай кезде кішкене тию керек тию керек бірден мысалға миға айту керек саған мынау жеуге болмайды ғой мынау сені толықтыққа шақырып жатыр сосын уақытылы ұйықтау керек дұрыс уақытылы мына ішкі дүниедегі мысалы органдардың бәрі өзі уақыты бар ұйықтайтын жүректің уақыты бар бауырдың уақыты бар асқазанның уақыты бар деген сияқты бізде сағат он екіден кейін тамақ жей бастайды көбісі таң атқанша ұйықтамайтындар бар мен өз басым кейде болады қыздармен қонаққа шақырып түнде сағат екілерде жатып қаламын ғой ертеңіне жынды адам ұстап жүремін басым істемей қалады иә ми уақытында демалу сол үшін миды дұрыстап ойландыру үшін де оған да ұйқы керек ал егер ұйқы дұрыс болып дұрыс ойланса адам еш уақытта семірмейді өмірге деген көзқарасы тамаққа деген көзқарасы жан жағына деген көзқарас мүлде басқаша болады көңілге байланысты оның бәрі біріншіден сосын неше түрлі дәрілер ішеді иә көп өте көп коктейль коктейльдер неше түрлі нәрсе ішеді мен негізі адам өзі білу керек мысалға толықтыққа жақын адамдар болады иә мен өзім жақын адаммын негізі Ол бастан генам бар өйткені мен марқұм анама ұқсағанмын анам толық кісі болған анасы анасының анасынан иә солай солай болатынмын мысалы мен соны білем, соны білу керек мысалы менің жаңағы сіздің болсын балаларыңыз сіздің толықтығыңызды сол гена арқылы жібермеу керек ол гена арқылы барады деп ол ә мен толықтым иә. ол да толық деп иә, оны жаңағы қылмау керек дейсіз иә, иә дұрыс айтасыз тәубасына келтіріп қою дұрыс емес қазір бұған ораламыз енді нұрсұлу ханымнан да сұрайық бұл кісіні де біз негізі бекерге шақырып отырған жоқпыз қазір бұл кісі бір жарым айлық баланың анасы емізулі деген сияқты уақытша түсінуге болады енді кішкене иә кезеңде бірақ бұған дейін тоқсан екіден алпыс тоғыз килограммға дейін арықтағансыз иә иә және осы туралы айтып беріңізші ол қай кезде қай балаңыздан кейін бұны бастадыңыз қалай арықтадыңыз деген сияқты иә бірінші қызымнан кейін жүктілік кезде 92 килограммға дейін семіріп алдым бірақ та неше түрлі арықтау жолдарын көрдім нан жемей қоя салу жаңағы тәтті жемей қоя салу бірақ олар ұзаққа барған жоқ ары кетсе бір апта ә, жаңағындай бір он күн сосын корсеттер сатып алып жаңағы ішті кетіреді деген сияқты бірақ та оның бәрі ешқандай нәтиже бермегендіктен тоғыз айда тоғыз айға келген кезде балам уже мына дұрыс тамақтану зерттеп бастадым білім алып көріп басында оны э, өзім де дұрыс түсінбедім бәрінен отказ жасау керек екен ол дұрыс тамақтану деген тек қана буға піскен парға піскен ғана тамақ басқа ештеңке жеуге болмайды деген қағида ұстанып алдым да бірақ ол миға қиын болды себебі мен өмір бақи э, мучной жеп жатқан тәтті жеп жатқан адам бірден бәрінен отказ жасау ол қиын ә, э, мидан дұрыс емес сигналдар келеді да болды оны не істейсің деген сияқты и ол қайтадан срыв болады сол үшін э, біріншіден оған жайлап өту керек этаппен бірінші миың оған дайын болу керек та сосын уже жайлап э, дұрыс тамақтану деген ол бәрін отказ жасау емес оның жасалу жолын құрамын дұрыс таңдай білсе барлық тамақты дәмді қылып жасауға болады yeah. Иә. барлығын жей беруге де болады да мысалы дұрыс май алсақ дұрыс жасасақ жаңағындай өсімдік иә? иә өсімдік майының орнына ә, жаңағы масло дейді ғой топленый mm. қолданып кокос майын қолданып деген сияқты иә ана сары майды бірнеше сағат көбігін алып тастайды иә көбігін алып тастап сол бір жарым сағаттай қайнатады ғой содан мысалы біз қуырып жасасақ тамақты ол зиян емес и әрине мөлшері өзіңе жаңағындай салмағыңа денеңе сай мөлшері сол дұрыс түсінгеннен кейін уже миым да дайын болды оған себебі мен өзім дайын болдым басында мен тез арықтаймын деп мақсат қойдым мақсатты дұрыс қою керек мысалы иә, қыздар болады ә, бір айда 10 килограмм деп мақсат қояды да ол қарап тұрсақ мүмкін емес нәрсе да 10 килограмм мен мысалы екі аптада 6 килограмм тастадым да басында бірақ мен ол уақытта прям қиналыста жүрдім ештеңке жемей ана қиналып стрессте бір иә, арықтаған кезде бір өзіңе бір күшті сезім әкелу керек та арықтаған иә. не үшін арықтап жатқаныңды біліп кішкене ал былай просто болмайды болмайды деп шектеп қиналып арықтасаң ол стресс гормоны мысалы шамадан тыс күшейіп кетеді иә. себебі ағзада уже стресс болып жатыр да сосын дұрыс түсінгеннен кейін 69 килограммға дейін арықтадым э, объем өте жақсы кетті бұрын ә, киімдер жаңағындай бәрі сыймай қалса бұл жолы керісінше э, киімдер жаңағындай үлкен болып қалды наоборот солай жүріп э, қыздарға көмегім тигізе бастадым ресей мамандарынан турциология бойынша білім алып өзіміздің қазақстандағы мамандардан алып тереңірек осы саланы зерттей бастадым отбасымды міндетті түрде осыған жайлап көшіріп жатырмын енді жүз процент деп иә, айтпай ақ қояйын но оған уже келіп қалдық қызым кішкентай қызым да дұрыс тамақтанады аллаға шүкір антибиотик ондай қабылдамаймыз себебі дұрыс тамақтанғаннан кейін иммунитеті жақсы болады баланың сол үшін ол маңызды ғой балаға қайта қайта антибиотик беріп укол салдырғаннан гөрі тамағын дұрыстасақ тәтті шоколадтар жасап беремін мысалы сол сияқты бір дұрыс тамақтануды қолға алдым енді қазіргі таңда жаңағыны айтып өттіңіз ғой бала босанғаннан кейін гормондарға байланысты ә, кішкене салмақ жинап алғаным бар бірақ та ол маған қиын емес себебі мен оны білемін да жолын уже иә миым да дайын өзім де дайынмын иә ол мына суреттегіні айтып тұрсыз ғой иә, иә. сол кездегі жағдай аха жақсы бізде телефон бар екен алло сәлеметсіз бе сіз тікелей эфирдесіз алло саламатсыздар ма сәлеметсіз сәлеметсіз ба қай қаладан сіз есіміңіз кім сәлеметсіз сәлеметсіз ба менің есімім ақнұр алматы қаласынан хабарласып тұрмын сұрағым бар еді иә осы үйде отырған анамын осы өзі карантинге дейін үйде отыр еді карантинде қатты больной қойдық қой осынау салмаққа қатысты сұрайын деп едім осы шәкизада апай сіз қалай не істейсіз мысалы осы карантин кезінде шыны керек үйден шықпақ түгіл ас үйден шыға алмай қалдық тамақ қосылады көп соны енді үйде содан кейін үйде отыратын адаммын ғой енді соған сізге қарасам әйтеуір қашан да бір болмысыңыз өзгермейтін ешқашан бір қашан естілген сіз қандайсыз сондайсыз ғой осыны нені қалай ұстауға болады соны сұрайын деп едім сіз не ұстанасыз жаңағы қалай дұрыс тамақтануға әлде қалмақ қосылудың қандай жолдарын айтасыз маған қандай кеңес берер едіңіз деген ғой әйел заты ретінде жақсы рахмет түсінікті иә бұл кісіні үйде отыратын тем более негізі иә сол карантин кезімізде мен де мысалы он килограмм қосып алдым неліктен қосып алдым өйткені бос болдық бәріміз иә да бос болды ештеңке ойлаған жоқпыз әйтеуір денсаулықты ғана ойладық дұрыс па жұмыс ойлаған жоқпыз ертең бір жаққа барам деген анан кем деген ой болған жоқ сондықтан мен де қосып алғанмын сол кезде мен оны түсініп отырмын енді бірақ енді ол отыр, отыр, отыру міндет емес жүру керек бос уақытыңызда қимылдай беру керек жүре беру керек негізі көп жүріп мен өзім мына түрік елінде үш ай тұрып келдім теңіздің жағалауына барып жеті километрге дейін бес километр жаяу жүрдім содан байқадым спорт та бар дейсіз иә, иә спорт содан байқадым адам ол тамақ ішпей қоя салу ол дұрыс емес тамақ ішу керек және спорт жүру егер иә әрдайым жүріп жатса бүкіл шын терлейді де бүкіл денесінің бәрі қан жүгіреді кәдімгідей адамның өзіне бір мотивация адамның өзіне өзі көмектеседі мысалға сондықтан енді мен айтар едім ә, тамақ жеу керек аз аздан жеу керек аз аздан сосын енді мен мысалы өзімнің жұмысымда өнерде жүргеннен кейін мен сахнаға шығатынды ұмытпауым керек ол менде мақсат бар ертең менде концерт болып қалуы мүмкін тойға шақырып қалуым мүмкін елдің алдына шығамын менде сондай мақсат бар ол кезде немен не киюім керек мен қалай өйткені мен байқаймын менің жаңағы парақшамда көбісі сұрайды да ә, әп әдемі киімдеріңіз бәрі жарасады енді бұл жерде айтып отырмын іздену керек адам отырмау керек дұрыс айтады сіңлім іздену керек жан жақты іздеу керек егер оған ойың миың жетпей бара жатса мамандар көп толып жатыр интернет бар қарасын не істеу керек екен сосын кешке қарай алтыдан кейін жетіден кейін тамақ жемеу керек кезінде менде концерт болады деп бір аптаның ішінде бес килограмм тастайтын бір аптада ол да жаңағы тамақты бүйтіп бүйтіп аз жейсің бірақ ол стресс алатын иә. организм стресс алатын иә. содан кейін концерт бітті ма қайтадан кішкене тамақ жей бастасам қайтадан қосып алатын мазақтау да мынау организмді мазақтау әрі бері иә әрі бері созып та сосын кейін ондайды қойдым да өзіме өзім мақсат қойдым айттым мен семіз емеспін дедім мысалы иә. қабылдау керек қабылдау керек мысалға әйелдер көбісі айтты ой мен маған келген киім алам деп келген әйелдер мен семізбін маған жараспайды дейді бірінші өзін өзін жолын жауып тастап бірінші өзін өзін көз алдында өзін албастыдай қылып көрсетіп қояды кешіріңіз иә мен айтамын неге сіз олай бір келгеннен бастап неге солай айтасыз сіз келдіңіз ба не үшін келдіңіз әдемі киім алу үшін әдемі киіну үшін сондықтан сіз келген келе жатқанның өзінде көз алдыңызға елестетіңіз өзіңіздің әдемі фигураңызды иә болмысын өзін бүйтіп әдемі көз алдына елестетіп барып мына киімді кисем шахизада мына киген киім кисем мен де әдемі боламын ғой деп келу керек шахизада апай күтіп иә. қалған көрерменіміз бар екен иә жалғастырамыз алло тікелей эфирдесіз алло сәлеметсіз ба қай қаладан хабарласып тұрсыз есіміңіз кім астана қаласынан хабарласып тұрмын есімім сәлеметсіздер иә сұрағыңызды айта беріңіз аха қояйын деген сұрағым толықтым қалай аяқтауға болады екі ұстап көрдім бірақ диетаға шыдай алмай қандай шыдай алмадым ау қандай диета ұстап көрдік қандай диета ұстадыңыз қалай арықтаудың жолын жасадыңыз алло қандай диета ұстадыңыз гречкада отырдым гречкамен айран ішіп мышныйдан фастина бас тарттым бірақ бірақ аяғына дейін жете алмадыңыз иә түсінікті негізі менің ойымша килограмм тастау міндетті емес объемнан кету керек дұрыс, объем мысалға мынау біздің жаңа бұлшық еттерімізді ішіндегі май болады ішіндегі май болады ішіндегі майды дұрыс жинау міне оны енді адам деген өзі ойлану керек та ол мен не бүйтіп таразыға қойып мен салмағым түспей жатыр деп ол да стресс ол да стресс сол үшін объемнан кету керек ол үшін не істеу керек спорт айтып отырмын ғой спорт сосын мына жақ, мына жақты дұрыстау керек мен толық емеспін мен арықпын әрдайым айта беру керек сөйтіп мына бүкіл организм соны қабылдау керек рахмет айтса иә рахмет иә, айтып деген сияқты аха енді екі қонақтың да сұрағына сіз сізден де жауап алсақ біріншісі ә, жаңағындай біріншіден ол объем маңызды деп мен қыздарға да айтамын себебі бірінші очередь жаңағы таразы и метрмен жұмыс жасаймын міндетті түрде себебі кейбір жағдайда салмақ бүгін минус екі килограмм болса ертең мин, плюс екі килограмм болуы мүмкін себебі ол сіз мысалы жай жатуыңыз мүмкін немесе бір ағзада бір ісік болып тұр иә ұйқыңыз дұрыс емес болды болмаса бір тұзды тамақ жеп қойыңыз жатарда сондай немесе бір көңіл күйіңіз дұрыс емес болды соған байланысты ол тараздағы сан ойнап тұрады да ал маңыздысы объем мысалы кейбір жағдайда болады екі ақ килограмм тастаған мысалы ал ана объемына қарасаң до после фотосын қарасаң кәдімгідей бір он килограмм іш жоқ беті жоқ кәдімгідей ана киімі боп бос болып қалады сондықтан ал килограммға бүйтіп килограмм қолайды ғой салмақ қуалаған адам ол жаңағы ұзаққа бармайды ол процесс себебі айтып тұрмын ғой неше түрлі жағдайға байланысты салмақ жаңағындай қосылып тұрады э, немесе минус болып тұрады сол үшін объем екеуін бірге салыстырған дұрыс э, жаңа гречка диетасы деп жатыр ғой танымал интернетте ашсақ иә иә ол шынымен да ол гречканы ғана бір он күн жеу ағзаға ешқандай иә. витамин түспейді ағзаға ешқандай минерал түспейді сосын иммунитет төмендейді жаңағы аурушаң болып келеді қайта қайта ауырып мысалы иммунитет түсіп кеткеннен гормондар бұзылады сондықтан бірден ондай диетаға отырудың қажеті жоқ жаңағындай дұрыс тамақтану таңғы ас түскі ас кешкі ас керек болған жағдайда перекус жасауға болады ал былай перекус та ондай бір қатты маңызды емес үш мезгіл тамақтану дені сау адамға дұрыс ең дұрысы үш рет тамақтану енді мучной деп жатыр ғой э, мучнойдан отказ енді бірден берген тоже қиын болар э, высший сорт ұн дейміз ғой жоғарғы сұрып ұн соның орнына қарағанда екінші сұрыптағы ұнды немесе бірінші сұрыптағы ұнды иә э, болмаса жаңағындай түрлі түсті күріш ұны бар жүгері ұны бар содан бүйтіп жасап неше түрлі дәмді нан жасауға да болады кукурузная мука дейді ғой содан менде де бар парақшамда кукурузная мукадан жасалған нан өте дәмді мысалы солай ағза үйренгенше сөйтіп алмастыруға болады бірден өйтіп гречкаға, гречкаға өтіп кету ондай бір жасасаң ұзаққа бармайды ол процесс ұйықтамау керек жатпау керек қой дейсің қимылдау керек әрдайым қимылдау керек иә онда мысалы қысқы кезде тоғыз онда біз ұйқыға кетуіміз керек себебі маңызды мелатонин гормоны бөлінеді да иә, осы иә, иә. уақытта біз соны пик болып жатқан кезде біз жүрсек ол ағзада жаңағындай қабынулар орын алады да артық салмақ пайда болады немесе денсаулыққа байланысты тағы да бір аурулар пайда болады деген сияқты сондықтан жаңағындай дұрыс ұйқы ә, күніне минимум он мың шақ, қимыл ә, тамақтану сол көңіл күй жақсы болып жүрсе азат барлық азат главное мақсат дұрыс болу керек не үшін азып жатырсыз yeah. Иә. кім үшін азып жатырсың айтып өткендей yeah. Иә. мақсат нақты болса иә. иә мақсат нақты болса мен осыған жетемін деп сол бүкіл фокусты дейді ғой бүкіл назарды соған бұрса онда барлық азат деп ойлаймын ондай бір ми мимен жұмыс қой миды басқару керек ми сізді емес сіз миды басқарсаңыз ол дұрыс кейде сылтау ғой қыздар мысалы ту қонаққа көп барады иә қонақ көп шақырады ана қонаққа бардым мына қонаққа бардым сылтау ғой оның бәрі жертва рөлі болып кетеді иә ол адам өзіне байланысты ғой оның бәрі егер арықтаймын әдемі болып жүремін дейтін болса ол өз қолында қонақта да жейтін тағамдар иә. болады мысалы иә, оның үстіне сіз үнемі жаңағы тойда жүресіз ол аста төк дастархан тойдан мен барғанда тамақ жейді дейсің ба жоқ жалпы енді әнімді айтамын енді ол жерден тайып тұрамын мен <laughs> кейде кейде енді ұйқы мәселесіне келейікші бұл жақта да енді иә. кереғар ғой сіздің жұмысыңызға қалай ұйқыны жоқ енді мысалға иә ол ұйқы жағынан иә. дұрыс мен де кеш жатамын көбінесе бірақ жоқ дегенде он бірлерде жатуға тырысамын иә он бірлерде бірақ кейде болады кеш он екілерде негізі иә жұмысым сондай болып тұр менде кеш жатамын соны мен бір соны енді дұрыстасам қазір менде болды проблема жоқ ұйқым <laughs> дұрыстау керек болып тұр ғой менде сол иә жұмысыма байланысты болып тұр оның бәрі иә тіпті жаңа айтып отырсыз ғой он бірде ұйықтау керек деп бірақ смен мен түнгі ауысымда жұмыс істейтін адамдар енді амал жоқ енді ол кісілер енді амал жоқ үшін иә кісілер енді негізі негізі адам мен ойлаймын адам өзі жасайды иә бәрі де толып кету мысалы өмірінде де неше түрлі жағдай болу алла тағала ол өмірді бәрімізге әдемі қылып береді ғой мә өмір сүр мә саған тамақ та бар дос та бар өмір бәрі бар қасыңда мысалы иә. адам өзі соның бәрін қайсы таңдайды да қай жолды таңдайды соған байланысты ғой сосын енді мен жаңағы киген киімге де байланысты мысалға іздену керек отырмау керек ой пәлен андай кисе мен де сондай киемін ол міндетті емес ол ондай емес егер де ол кісі мысалға толық толық әйел келеді толық әйелді әдемі киіндіріп жіберу менің міндетім болып отыр қазір қазіргі кезеңде да мысалы бар екен иә болды алло алло сәлеметсіз бе тікелей эфирдеміз есіміңіз кім мен қырық бес жылдан бері бес алты жылдан бері тек ойбай болды сөйтіп сол кейін бірақ мен одан сразу тоқтаймын аптасына аптасына мен подводник бетон деген аймақтастар өкіл активті да себебі бұрын мен пугачевам квартира тауларын соны тек естіп содан бері мен бірақ асқазаным ауырады сол мақұл асқазаным ауырады маған боламын ойбай ой деп да үш төрт бес кило төрт бес ол өте зиян өте зиян қазір иә. шахизада ханым екінші телефонды да тыңдап алайықшы иә қатарынан жауап береміз алло сіз тікелей эфирдесіз алло саламатсыз ба тыңдап тұрмыз есіміңіз кім кім ба жақсы үзіліп кеткен сияқты бірінші сұраққа жауап бере берейік ол негізі <laughs> қара угольді мен де ішкем кезінде қателеспеу керек ол дұрыс емес ол, ол ішетін бір кез болады өзі бір уақыты болады керек кез бір жоқ болмай тұр осыны ішпесем болмайды деген ал бұл енді міндетті түрде азу үшін жаңағы салмақ тастау үшін ішкен өте қателескен ол дұрыс емес екі үш күн бұрын ғана иә бір қыз жазды китайский дәрі ішкен асқазаны язва язва желудка мысалы жасап алды оны, оны ішіп болғаннан кейін ол біріншіден денсаулығын құртады екіншіден ол салмақ қайтып келеді ғой бірден қайтып келеді иә сондықтан ондай иә, оңай оңай жолын іздейді ғой себебі тез тез арықтай салу деген сияқты ал арықтау процесс деген ол бір сондай күрделі процесс қой оған жаңағындай дұрыс подход жасау керек та бірден іше салу жаңағындай тамақ жемей қою мүлдем вообще болмайды себебі ағзада аштық жарияланады екен адам тамақ жемей қойған кезде и сол уақытта ағза өзіне запас жинап бастайды керісінше ана бір кейбіреу айтады тамақ мүлдем жемеймін аз жеймін все равно иә. болмай жатыр арықтау болмай жатыр сол уақытта ағза өзіне запас жинай бастайды мына адамда жаңағындай тамақ түспейді ағзаға деген сияқты аштық жариялайды да Э, и керісінше запас майлар жиналып бастайды сондықтан тамақ жемей қойып арықтауға да жаңағындай қосымша ә, жаңағы смузи дәрі деп жатыр қой ондай да мүлдем қоспау керек себебі уже иә асқазаным ауырды деп жатыр мысалы асқазан ауырса ол ішек жолдары уже дұрыс емес мысалы бауыр иә, иә, иә, өт бәрі зардап шегеді ғой бәрі бір бірімен тығыз байланысты ғой құпия бар да осындай кезде э, мысалы кешке қарай енді амал жоқ қонаққа барғанда тамақ жеп қоясың жеп қоясың ғой сосын ә, ертеңіне сағат 12-ге дейін тамақ жемеуге тырысамын да тек қана балменен су ішіп кішкене жаңағы шайымды ішіп деген сияқты жаңағы орнын толтырасыз ғой кешегі істеп қойған иә ол да бар ә, бір жағынан жаңағы сіңлім айтпақшы ә, негізі енді мына іштегі енді білмеймін ғой енді іштегі майда жейтін жаңағы құрттар деуші еді анау неше түрлі бар бактериялер бар ғой енді солар өзі бір иә солар өздері бір процесс жұмыстары болады екен да <laughs> мен соны байқағаным байқағаным сағат егер кешке тамақ жесеңіз күндіз таңғы асты көп ішпей сағат 12-ге дейін жай сумен бал сумен жай ғана сөйтіп жүрсеңіз салмақ қоспайды екенсіз сосын объемнан да кетпейсіз мен соны байқадым он екіден кейін барып сағат бірлерде дұрыстап жаңағы тамағыңды онда да бәрі опыру иә, емес аз аздан мысалға ал енді кешке тамақ алтыға дейін жеу ары кетсе жетіге дейін жеу жетіден кейін кефир іш болмай бара жатса кефир іш мысалы да айран көп қой йогурттар да көп Э, сосын бір маған ә, спортқа барып жүргенде спортсмен маған айтқанда кешке қарным ашады ұйықтар кезде дегенде ол маған айтты жай ғана кәдімгі творог бар ғой иә кәдімгі сүзбе ма не дейді иә сүзбені соны жеп жатсаңыз ол ешқандай семірмейді адам деді. иә сосын асқазаныңыз тоқ жатады таңертең тұрғанда э, да сіз телефон бар екен иә. екі телефон күтіп тұр аха сәлеметсіз бе тікелей эфирдеміз иә қай қаладансыз есіміңіз кім мен сәлеметсіз иә менің сұрағым нутрисолог маманына қояйын деп едім жүктілік кезінде қалай дұрыс тамақтануға болады иә түсінікті қазір а екінші телефон бар екен тұра тұрыңыздар аха алло алло иә тыңдап тұрмыз есіміңіз кім алматы қаласынан есімім жанеске иә сұрағыңызды қоя беріңіз мен босанғаннан кейін іштегі майларды қалай кетіру керек сосын таңертең асқанға кейбіреулер су ішіп жатады ғой сосын қырық бес минуттан кейін барып тамақ ішіп ә, сол көбірек су ішу керек сол туралы сұрайын деп қазір иә. бірінші нутрициолог сіз жауап беріп жіберіңіз бір алғашқы сұраққа жүктілік кезінде иә иә өзіңіз как раз емізіп жүрсіз <laughs> иә жүктілік кезінде енді ағзада бір үлкен процесс жүреді гормондар өзгерісі де болады кейбір адам арықтап кетеді кейбір адам толып кетеді жаңағы генге де байланысты сосын әрине тамақтануға байланысты бізде енді мынандай өзімізде менталитет қалыптасқан ғой екі адам үшін тамақтану керек бала аш қалады деген сияқты соны соған сылтауды өзімізге миымызға құйып аламыз да жаңағындай өзімізді аяп бір иә. жалынышты боламыз да сосын жаңағындай ә, көп мөлшерде тамақ жеп қоямыз бірақ та менде бірінші жүк жүктілікте сондай болды өтірік айтпаймын оны бірақ екінші жүктілікте мен дұрыс тамақтандым кәдімгідей барлығын белок клетчатка деген сияқты барлығын сәйкестендірдім алты жеті айға дейін артық салмақ ондай қосылған жоқ бірақ осы жеті айдан бастап жаңағы гормондарды жұмыс жасайды ғой ол уақытта өзгереді деп жатырмын жеті, жеті айдан бастап тоғыз айға дейін салмақ шамадан тыс өзі тез тез қосылып кетті да ал былай жүктілік кезде ол бір ә, соншалықты бір ауру нәрсе емес қой кәдімгідей тамақтана берсе болады ол балаға жетеді жаңағындай пп тамақ та жасауға болады көбірек белок қолданып мысалы ақуыз дейміз ғой витаминдер міндетті түрде 12 аптаға дейін жаңағындай фоли қышқылын ішу керек себебі ә, жаңағы ана Э, анемия болса ол міндетті түрде баласына әсер етеді да баласы жаңағындай гипоксия деп айтады ғой yeah. Иә. кислород голодание деп сондай болып тууы мүмкін сондықтан міндетті түрде сүт пен шайды да ішудің қажеті жоқ себебі ол әм, темір темірді сіңдірмейді yeah. Иә. біз мысалы тамақтан темір аламыз ғой mm -hmm. ол темір біздің ағзамызға ана біреу шайдың құрамындағы сүттің құрамындағы заттар жаңағындай темірді аха сіңдірмейді екеуі бір біріне жаңағындай кері әсер етеді бізде керісінше сүт шығады деп <laughs> <laughs> шай енді мен қазір айтайын өзім бір жарым айлық балам бар ғой иә қазір өзім ппдамын иә, иә аллаға шүкір сүтпен шай ішпеймін бір жарым ай болды иә, иә, иә. Э, роддомда енді үш күн іштім сүтпен шай керісінше балам тоймай бір сондай процесс орын алды наоборот ал үйге келгеннен кейін мен оған уже сенімді болдым что сүтпен шай көмектеспейді деп қазір сүтпен шай ішпеймін мысалы аллаға шүкір бала тыныш ал бірінші балада сүтпен шай ә, қосымша жаңағы печенье нан мен май сүт шықсын деп yeah. Иә. бірақ ештеңе көмектеспеді қазір керісінше пайдалы тағамдарға иә yeah, пайдалы тағам иә yeah. Иә. жүктілік жаңағыдай жақсы өтті mm -hmm. біріншіге қарағанда салыстыратын болсақ токсикоз болған жоқ мысалы mm -hmm. жаңағы көп э, қыздар не қылады ғой зардап шегеді ғой ана біреу изжога дейді ғой изжога болған жоқ жүктілік бойы бір энергияға толы жүрдім соңғы тоғыз айға дейін жұмыс жасап ешқандай бір жүктімін деп жатып қалу ондай болған жоқ қазір де аллаға шүкір бір жарым ай балабыз осында келіп отырмын себебі бір шарша ондай жоқ себебі дұрыс тамақтанғаннан кейін ағза дұрыс жұмыс жасайды ғой жүктімін деп енді бір жеріктік болатын шығар yeah, иә, оны енді тұрса болады бір жегеннен енді ол бір иә. ештеңке әсер етпейді ғой кішкене жесе жеріктік болған кезде оны не жоқ зияны жоқ негізі ана жүкті әйелдерге де дене шынықтыру бар емес пе иә мен өзім қанша э, екінші триместрға дейін мен шаг жасадым мысалы жүгіріп олай емес просто стадионға барып шаг жасау иә, иә ол жүрекке жақсы жаңағындай қан айналым жақсарады керісінше иә иә. иә ол ешқандай бір жүктімін деп ешқайда шықпай тамақ қана жеп үйде жатып алудың қажеті жоқ әрине қосылады сол иә. кезде салмақ екінші қонағымыздың да сұрағына жауап беріп суды суды ішу керек жақсы ішу керек таңертең иә таңертең мен мысалға үш стакан су ішемін балмен араластырып асықпай бірден қатты бүйтіп сіміру міндет емес иә. жайлап отырып үш стакан су ішемін өйткені асқазан ішектің бәрін жуу керек кету керек та мысалға үлкен дәрет кешіріңіз үлкен дәретке жақсы бару үшін иә. Иә, үлкен дәретке жақсы барып жатсаңыз сізде толықтық болмайды иә ауыр, ауыр да болмайды мысалы жеңіл жүресіз сосын жаңағы тамақ ішкеннен кейін дұрыс мен мысалы тамақ ішкеннен кейін артынан шай ішпеймін су ішпеймін дұрыс бір он бес жиырма минуттан кейін барып суымды ішемін шайымды ішемін кейде ұмытып та кетемін тамақ жеп жеп аламын да иә. мысалы иә су ішуді иә. ұмытып кетемін кейде енді тірлікпенен иә. сосын ойбай су ішпеппін ғой деп кейін әйтеуір су ішіп жатамын сосын тамақтың алдында ішкен дұрыс суды тамақты көп жеп қоюдан да сақтайды мысалы телефон бар екен тыңдап жіберейік алло тікелей эфирдеміз алып салмақсыз ма иә есіміңіз қай қаладан жаңа деген іштегі майдың жаңағы шылақты түсіретін бір аққабақтың езілген не шылат енді ұнтақ и соның пайдасы бола ма соны сұрайыншы деп а иә иә иә ол ол жақсы өте иә. көмегі зор оның негізі ол пайдалы оның ішінде витаминдер де бар мен ішемін кейде асқазаныма таңертең судан кейін соны суға араластырып кішкене қойып ішіп аламын ол өте пайдалы асқабақ жақсы ғой суды жақсы ғой жаңағы суды салмаққа отызға көбейтіп сол кезде күндік норма шығады әр адамның мысалы алпыс килограмм болса отызға көбейтсек бір литр 800 грамм сол адамның күндік нормасы иә соны ішсе болады тек бүйрегі ауыратын қыздар бір бір жарым литр су жетеді себебі бүйрегі ауырған кезде отек болып кетуі мүмкін да одан артық жаңағындай су ішудің қажеті жоқ мысалы сосын судың ішудің өзінің бір әдісі бар екен оны да үйренгенбіз ол сіміріп ішу емес аз аздан ішіп қою сүннет бойынша аз аздан ішіп қою глоток глоток өзімен бірге жүріп жаңағы аз иә. аздан ішіп қою жұтып жұтып қойса иә, мысалы сөйтіп бір стаканды бітіруге болады ал біз бірден ішіп оны бірден сыртқа иә, шығып кетеді ғой создырып бірден дәретпен шығып кетеді бірден ағзаға таралмайды иә сосын жаңағы ұрттап ұрттап ішкен өте пайдалы ол сіңімді болады да организмде иә сіңімді болады су іше алмаймын жүрегім айниды деп айтып жатады сол иә. сіміріп ішудің иә. салдарынан деп ойлаймын оның ішінде жаңағы шай шай емес шай сок олардың бәрі қосылмайды тек қана иә, су бал мен су жаңа айтып өткендей өте пайдалы запордың алдын алады одан бөлек балды білесіз қандай керемет балды ішкенде де ыстық суға салуға болмайды балды оны жаңағындай жылы су Иә. бөлме температурасында жылы суға иә себебі бал анау ыстыққа қосылған кезде зиян заттар бөлініп кетуі мүмкін сондықтан балды осындай жылы суға ішсе аш қарынға өте керемет иә. өте керемет иә э, сосын ана мен байқағаным бал менен су ішсе адамның терісі әдемі бола бастайды кәдімгідей иә теріге де өте әдемі беттің терісіне де сондай әдемі иә, қанты жоқ таза бал болса керемет иә меніңше осы меніңше осының бәрі мотивация болу керек сияқты кім әдемі болғысы келмейді иә сосын естіп жатам, андай уайымнан да семіріп кететін адамдар бар екен көп құрбыларым солай айтады мен мен одан, одан да өттім мысалға мен уайымдап бірдеңеге ашулансам тамақ іздей бастаймын бірдеңе жегім келіп бір нәрсе вот керек болып тұрады мені сонымен тамақпен басып бастайды ғой иә сөйтіп көп адам сөйтіп семіріп кетіп жатады негізі оны қалай бастыңыз қалай басу керек тәубашілік ету керек бісмілләсін айтып алладан кешірім сұрап иә. өзін сабырлыққа шақырып үйрену керек адам тамақпен емес басқа затпен иә. басып ол уайымды мысалы иә, иә. біреу жаңағы иә біреу кино көреді <laughs> біреу кітап оқиды біреу құрбысымен сөйлеседі деген сияқты енді әркімнің өзінің қызығушылығына байланысты жүріп тамақтан алмау керек оны <laughs> шынымен ғой себебі жаңағы стресс гормоны бөлінеді ғой шамадан иә. тыс сол әрине салмақ артық салмақ иә менде кейде болады енді жұмыс болғаннан кейін ашуланып анаған мынаған жаңағы қобалжып сөйткен кезде музыканы қойып билей бастаймын иә музыкадан музыка біреу музыка ғой енді өзім билеп деген терлеп тепшіп деп тер шығады <laughs> әрине позитив қан жүгіріп миың иә. жұмыс істеп енді ары қарай не істеу ей құрсыншы кеттім <laughs> ертең күшті болады керемет болады деп кете бересің да позитив керек дейсіз ғой әрине иә. ол ол керек міндетті түрде ол иә жаңа айттыңыз ғой әйел адамдардың киімін иә бар депші сол сізге әйел адамдар келеді ма мен толықпын маған арық, арық көрсететін киім <laughs> керек иә иә иә көп келеді иә айтып беріңізші бізге иә өте көп келеді сосын көп маған жазады да ой маған жараспайтын шығар деп сосын мен енді психология бойынша ол кісілерге айта бастаймын сіз неге өзіңіздің өзіңізді тіпті тастап жібересіз деймін да жараспайды мен семізбін мен кімге керекпін иә кімге керексіз сонда егер сөйтіп ойлайтын болсаңыз шынымен де иә. кімге керексіз сіз өзіңізге керек емессіз былай қарап тұрсаңыз иә. сіз неге өзіңізді жақсы көрмейсіз неге сіз ізденбейсіз неге көмек сұрамайсыз мен мысалы ана тікелей эфирге шығып көрсетемін қай нәрсені немен киюге иә. болады толық қылып көрсетпейді мынаны мынаны кисеңіз толық болмайсыз деген сияқты кішкене болса да өзіңе мотивация ол иә, да ол енді ана өзіңді өзің алдау емес иә. қараған кезде өзіңе өзің сұлу көріну керек сұлу көрініп адам сөйтіп өз өзін тәрбиелей бастайды сосын жаңа мен киім өзімнің дизайнерский жаңағы жұмыстарымды бастайын деп жатырмын да иә, мысалға өзімнің жеке шахизада бренд қылып мысалы сонда да мен көп ә, подиумға үлкен сахнаға мен ә, құдай қаласа келесі жылы толық әдемі өзін күтетін толық өзін әдемі күтетін келіншектер өте көп толықтау да сондай yeah. Иә. тығыршықтай сондай әйелдерді мен жинайын деп отырмын mm а негізі ондай ә, жаңағы киім көрсететіндер көбінесе арық иә, тоқсанда қой иә. иә а бізде болады ғой енді барасың да анаған қарайсың апарық ұзын бойлы ой деп көңілің қайтып стресске түседі иә yeah, көп адам көп әйелдер қарайды да мынау маған yeah. сыймайды деп сөйтіп көңілдері түсіп кетеді а мен керісінше жасайын деп отырмын толық болса да ол әйелді әдемі қылып көрсете аламыз біз сондай мақсат менде сондықтан енді болашақта мен жаңағы өзімнің киімдерімді тіккенде де жай ғана олпы солпы мынандай кең көйлектер емес бірақ иә. бір әдемі келтіретін бірақ енді ол, ол да мысалы бір, біріншіден мотивация бересің екіншіден ә, адамды ойландыра бастайды да мысалға ойланады и мына киімді кисем мен мынандай болып тұрады екен ғой деп іздене бастайды адам әйел іздене бастайды талпынады ізденеді келесі жолы келеді өткендегі көйлек мысалы мені арық қылып тұр сондай тағы бір әдемі көйлек беріңізші деген сияқты мен ол кезде мен айта аламын ту мына мына бір жерді кішкене майыңызды алып тастасақ деген сияқты оны қалай алып тастаймыз массаж жасау керек деген сияқты иә. иә мысалы күнде таңертең аш қарынға мына ішті кетіру үшін массаж жасау керек иә былай рет сағаттың уақытымен жүрісімен Э, жүз рет қатты аямай іштегі майды кетіру үшін мен оны енді анау әрдайым ізденіп жүремін иә э, сол кезде бір кісінің жаңағы осы айтқан есімде көп жыл өтті одан бері содан сол массажды әрдайым өзім таңертең аш қарынға жасап жатам. әйтпесем егер жасамасам менің де қарным шығады кәдімгідей шығып кетеді менің өте қиын болып қалады сосын киімдер сыймай сосын қайттан жасаймын қайттан тартылып шыға келемін міне адамның өзіне байланысты көрдіңіз ба ерінбеу керек іздену керек дұрыс айтасыз тағы да телефон сұрағы бар екен алло сәлеметсіз бе тікелей эфирдесіз алло иә есіміңіз қай қаладан хабарласып тұрсыз сәлеметсіздер мен арыс қаласынан хабарласып тұрмын аха айта беріңіз сұрағыңызды қоя қойыңыз арыс дей ма менің жерлестерім ғой аха сұрағыңызды қоя беріңіз жерлестерім ғой мен саған историха болмасын астау мына күнге қалай ақтасам болады бәріне сөмбір екі шұжай көмектеспеді маған таныламатсыз ба мені естіп отырсыз ба иә иә иә түсінікті сұрағыңыз түсінікті болды қалай ақтасам болады жасыңыз нешеде сіздің қырық үштемін салмағыңыз қанша бойыңыз қанша салмағым жүз түсінікті жақсы сіздің үш ай дәрі ішпеу керек жақсы түсінікті сіздің сұрағыңызға мамандар жауап береді теледидардан алыстамаңыз жақсы ал дәрі ішпеу керек дәрі оған ол адам өзін өзі алдау уақытша оның бәрі ертең қайтадан семіріп кетеді сондықтан шетін өзі бір шөптер бар мысалы мен өзім ішемін әрдайым ішемін өйткені мен толыққа жақынмын да yeah, иә, сондықтан мен ана шөпті міндетті түрде ол ана ішектерімді тазалау үшін асқазанды емдеу иә емдеу үшін сосын тоқ ішектерді иә тоқ ішектерім таза тұру үшін ә, жаңа бауырым дұрыс жұмыс істеу үшін деген сияқты сол үшін мен шөптер көп ішемін көп ішемін шөпті сосын витаминді өте көп ішемін сосын енді анау ә, шөпті іштім мен тамақ жей беруге болады деген ол да дұрыс емес шөп іш ол шөп сізді арық қылып әдемі жасап жатса да бірақ сіз әрдайым миыңызда болу керек тамақты аз аздан дұрыстап жеу деген сіз ана шөпті ішесіз оны ақшаға аласыз қайтып ішесіз ол ақша ертең қайтадан семіреді қайтадан ол далаға кетеді деген сөз ғой иә су су ішіп бастасын ең бірінші жаңағы бірінші ең бірінші жолдары ғой иә, иә сосын кешке жақын ұйқының алдында үш төрт сағат бұрын тамақ ішіп одан кейін тоқтатқан дұрыс үш төрт сағат ә, жаңа мучной сияқты тамақтарды түске дейін жеп пока үйренгенше әзірге yeah. Иә. кешке жақын жеңіл желпі ақуыз и клетчатка қолданамыз деп айтамыз ғой иә. кешке жақын клетчатка дегеніміз бұл көкөністер түрлі одан салаттар жасауға болады зелень дейміз иә солар э, клетчатка деп ал ақуыздар жаңағы ет түрлі сол белковый салаттар жасап кешке жақын соны жесе түсте енді энергия алу үшін жақсы тамақтанып алып енді жақсы деген әрине үлкен екі порция емес кішігірім солай солай иә миды үйретіп бастаса жайлап солай арықтап бастайды су ішіп жаңағындай қимылдап жаттығу жасап шаг жасап қадам баламен болса баланы коляскаға салып жасап солай амалын жасау керек иә сылтау жата бермей амал жасаса нәтиже болады міндетті түрде менің мысалы көмекші қызым кешіріңіз кішкене толықтау енді менен жас қанша жас жас ә, маған қарап қызығады да жүреді сосын бір күні жаңағы біздің мынау көрші үйдің ә, адамдары бар қыздар иә. мысалға да сол бір күні маған айтады кеше осы қыз осы жерде айналып жүреді де қояды жүреді де қояды дейді да мысалы ана терезеден көріп отырады екен сөйтіп бүйтіп ана қызға қара да өзіңе қарашы дедім да а арықтау үшін жүр екен ғой иә дейді да енді көріп тұрсың ғой ана иә. қыз қандай сен қандайсың иә мысалға иә. а не үшін жүріп жүр анау айналып күнде қараймын дейді айналып кешке қарай жүре бастайды дейді аппарық әп әдемі қыз анау сол үшін жүреді деймін да сөйтсем ойбай жүру керек екен ғой онда дейді сол сияқты ғой қарапайым дейсіз ғой иә? иә неше түрлі программалар бар ғой телефонға жазып алып жаңағы шагомер деп иә, жатамыз иә. ғой соны жазып алып сол жақта көрініп тұрады ғой қанша калория кеткені де содан жүрсе міндетті түрде нәтиже болады таңертеңгілік дене шынықтыру деген бар бір мен мен ойлаймын таңертең мысалы енді таң намаздан кейін тұрамыз да мен ұйықтамауға тырысамын да ұйықтамауға тырысамын ары қарай жаңағы қимылдап бірдеңелер жасап өзіне көңіл бөліп суыңды дұрыстап ішіп деген сияқты ол одан кейін жатып алып ұйықтау емес ұйықта күндіз ұйықтап алуға болады 15-20 минут иә, уақыт табуға болады екілерде төрт арасында ұйықтап алса жақсы сол уақытта ұйықтауға өзі ыңғайлы уақыт болады сол үшін барлық мынау адам өзінің денсаулығын да құртатын толатын да барлық арықтарда бар тамақты өте көп жейді гена өзің айтпақшы иә? иә дұрыс айтасыз иә тамақты жақсы жейді толмаймын дейді бірақ бірақ кейде мысалы мен кезінде қанша жесем де толмайтын едім бірақ бір кездері бірден толып кететіндер бар танымай қаласың ана адамды кейін басталады дейсіз гормондар иә дұрыс айтасыз дұрыс тамақтамағаның әсері болды иә кейбіреулер ойлайды арықтарға қалай осылай тамақтана беруге болады деп ол да дұрыс иә, емес дұрыс емес қой ол денсаулық қой тамақты тек қана дұрыс тамақтануды тек қана арықтау үшін ғана емес қой денсаулық үшін иә, жаңағы жас болып иә, көріну үшін әдемі болып көріну үшін ерте қартаюдың алдын алу үшін мысалы айта берсек көп әдемі болып жүрсін бетті де қаншама крем жаққанмен іш құрылысы дұрыс емес болса ол бетке неше түрлі безеулер шығып кете береді себебі ішек жолын жаңағындай өзін жағдай жасап отыру керек қой негізі адам баласы өзін былай айту керек екен ішкі дүнием мен жасым 18 деу керек қыздың жасы 18-де мен әрдайым мен парақшама жасыңыз нешеде тікелей эфирде жасыңыз нешеде <laughs> жас жігіттер де қыздар да айтады күлемді қоя саламын жасым 18-де деймін де сол сияқты ә, барлық әйел барлық адамдар ішкі дүниесі 18 болу керек соған сендіру керек иә сөйтіп өзін өзін соған қалыптастыру керек миындағы бүкіл ойдың бәрін кел, соған келтіру керек сонда ғана адам қартаймайды көңіл дейді ғой адамның көңілі қартаймас әрдайым көңілді жүру керек иә жаңа шахизада әпкеміз айтты ғой дұрыс тамақтанбаудан гормондар бұзылады иә сол қандай гормондар сіз енді нутрициолог ретінде айтып кетіңізші жыныс гормондары сосын барлығына танымал жаңа қалғанша без гормондар дейді ғой т үш т төрт деген сол гормондар бұзылысқа ұшырайды ал ол гормондар мынау зат алмасумен тығыз байланыста болады біз зат алмасуды бұзатын тамақтарды жесек міндетті түрде жаңағы гормондар бұзылады сол үшін оның барлығын байланысты екенін ұмытпауымыз керек э, стресс э, кортизол гормоны Ә, ағза стресске түскен сайын шамадан тыс кортизол бөлінсе артық салмақ инсулин гормоны лептин гормоны лептин жаңағы тоқтық гормоны дейміз и грелин аштық гормоны осы гормондар тікелей артық салмаққа әсер етеді содан кейін тағы да бір мен айтып кететінім мен қанша жыл болды осы жасыма дейін күзде көктемде ішек тазалау дұрыс жуу мысалы ішек жолдарын өт тазалау иә дұрыс бауыр тазалау иә ондай енді ондай жерлер өте көп мысалы барып мамандар өте көп иә. ақылдаса отырып асқазаныңыз қалай бәрін тексере отырып мысалы мен өз басым ішегім бәрі тоқ ішектің бәрін бауырдың бәрін жуып отырамын жаман іштегі тұрып қалған тастар керек емес ана слизистер дейді ғой мынандай кусок иә, иә. мынандай солардың бәрі алып тастау керек оның бәрі үлкен салмақ қосады екен соны білдім мен ағзада тапшылықтар болса жаңағындай витаминдердің тапшылығы болса ол да адамның арықтауына кедергі тудырады мысалы анемия болса адам тоже арықтауы қиын болады бір ғана тамақпен байланысты емес та тамақ жедің болды сен арықтайсың деп емес ағзада жаңағындай бүйрегі ауыру мүмкін всегда бір ісік болып жүреді да адам сол үшін тоже арықтау қиын міндетті түрде сол тапшылықтарды толықтырып отыру керек қой витамин д дейміз ғой соны мысалы толықтырып жаңағындай анемияны жоқ қылып отырса денсаулық и жаңағындай сіздің арық болмауыңызға шамадан тыс немесе шамадан тыс толық болмауыңызға әсерін тигізеді бұл жерде ең ең бастысы адам өзін сүю керек өзін жақсы көру керек таңертең тұрғанда айнаға қарап не деген мен сұлумын не деген арықпын не деген әдемімін деп бірінші мотивация өзі береді өзіне біріншіден содан кейін ренжімеу керек ешқандай өзінің денсаулығына ренжімеу керек ана жерім ауырып тұр неге ауырып тұр ауырып жатқан жоқ сенде еш жерің ауырып тұрған жоқ егер ауырып тұрсаң сен өмір сүріп жатрсың сенде нормально өмір бар сенде деген сияқты денсаулығыңда сол ол енді мән бермеу керек ондайларға басым ауырып тұр анау деп жата қалу деген иә. міндет емес ол егер басыңыз ауырып жатса массажға барыңыз жүріңіз таза ауамен иә таза иә. ауамен жүріңіз мотивация иә мотивация ғой енді ішкі мотивация сыртқы мотивация дейді ғой иә. сол ішкі мотивация мықты болса онда бәрін жасауға болады ғой сол ғой ең бастысы сол ішкі мотивация иә бізге мына жерде ватсаптан да сұрақ келген екен қазір үлгерсек біреуін оқиық сәлеметсіздер ме мен тараз қаласынанмын кішкентай балам семіздікке бейім дейді қандай тамақтар э, берсем болады дейді енді неше түрлі чипсилар береді неше иә. түрлі коласы бар коласы бар қазір балалардың жейтін тамағын білесіз ғой тез толып кетеді иә оның бәрі андай искусственно жасалынатын нәрселер сол үшін дұрыс тамақтандыру керек біріншіден содан кейін жаңағы психология бойынша дұрыс әңгіме айту керек телефонға тәуелді иә иә ата анасымен байланыста болып иә иә балалардың арасындағы семіздік те қазір өте иә, көп қазақстан жақсы орын алып тұр одан семіздіктен иә. мен мысалы үлкен бірінші орындарды алып иә. тұр кәусарым э, алты жаста қарын шығып толып кететін соған анау кішкентай болса да қарын мен өзім айтып отыратын мынау сен әдемі қызсың мынау қарын шығып кетті болмайды деп коланы ішуге болмайды анау картошка жеуге болмайды деп мені құйып құйып құйып қазір модель болып жүр немерем неше түрлі киімдер киіп бүйтіп сөйтсе жаңағы келінім айтады ғой мама сіздің жаңағы ютубыңызға кіріп көрдіңіз ба біз кезінде енді міне бала демекші кезінде роза қуанышевна мысалы да мақпал жүнісова бүкіл алдымыздағы үлкен әпкелеріміздің қалай киініп жүр қалай әдемі болып жүр сол кісілерге қарап біз солдай сияқты болғымыз келеді деп біз армандаймыз сол сияқты біздің бізден кейін өсіп келе жатқан қыздар немеремнің өзі менің жаңағы бүкіл қалай сөйлегенім билегенін бәріне қарап сол қимылдың бәрін жасайды иә, да бітуіне таяп қалған екен соңғы бір сұрақты оқып жіберейін аяғы ауыр келіншекке диета ұстауға бола ма дейді өзіңіз қысқа нұсқа осыған жауап берсеңіз диета емес дұрыс тамақтану керек диетаны дұрыс тамақтануды ең басты шатастырмау керек дұрыс тамақтану дегеніміз жаңағындай жасалу жолы құрамын бәрін дұрыс таңдай отырып тамақтану ал диета дегеніміз гречка диетасы дедік қой сол сияқты ол диета бірақ ақуыз диетасы дейді мысалы ондай емес дұрыс тамақтану ақуызды мысалы салмаққа байланысты біз қолданатын болсақ алпыс грамм алпыс килограмм адам болса 60 грамм ақуыз ал жүктілік кезде ол кішкене мөлшері өседі бір жарымға мысалы 90 грамм шамасында сол жаңағындай э, клетчатканы көбірек витаминдерді көбірек қолданып суды жақсырап ішіп түсінікті рахмет көп біз енді айта бергіміз келеді иә. бірақ эфирдің де уақыты шектеулі жахизада ханым сізге осылай алтын уақытыңызды бөліп біздің эфирге көрермендерге ақыл кеңес айтып кеткеніңіз үшін көп рахмет айтамыз сізге де осындай сауапты іске атсалысып оның үстіне өзіңіз қанша қыздардың салмақ тастауына түрткі болып жүрсіз керемет осылай жайнап жарқырап жүре беріңіздер жоқ кім э, егер салмақ тастағысы келсе бізге иә. келсін десе <laughs> иә <laughs> көмектесеміз иә шахизада ханым мен нұрсұлу иә. ханымның парақшасына жазылып қойыңыздар иә. э, инстаграмнан іздеңіздер олай болса құрметті көрермен бүгін біздің де эфиріміз осымен тәмам біз ертеңгі сырласайық та сіздермен қайта жүздесетін боламыз көріскенше аман сау болыңыздар